श्रीरुद्राष्टकम् ॐ नमः शिवा ॐ नमः शिवा ॐ नमः शिवा ॐ नमः शिवा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम् मूलं तुरीयं गिरा गोति तमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गवीरं मनोभूतकोटिप्रभा स्फुरन्मालिकल्लोलिनी चारुगङ्गा कण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं स पातम् भजामि नमामि शमीशा प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजम्भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भवानी पतिं भावतम् तीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारि चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभुमन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवानराणान्न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीदप्रभो निर्वाण जानामि योगं जपं नैव पूजां तोऽहं सदा सर्वदा जराजन्म दुःखौ गताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शशम्भोश ्यापतं ब्रह्मवेदस्वरूपम् रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तम् विप्रेण हर्तोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति इति श्रीगोस्वामितुलसीदासकृतं श्रीरुद्राष्टकं श्रीरुद्राष्टकम् सम्पूर्णम्